هي نصيحة مجرد من أجلك ومن أجل راحتك وكرامتك وعزة نفسك لا تتنازل أو تتواضع لمن أهانك, ولا تحن أو تشتاق لمن بالرخيص باعك, باعك.